हेलो फ्रेंड्स आज हम कोरल ड्रॉ एक्सपायर में कलर पैलेट ऑप्शन सीखेंगे कलर पैलेट बनाने के लिए आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में जिस तरह के कलर पैलेट दिए उस तरह की हमें अपनी कलर पैलेट बनानी है तो टूल्स मेन्यू में जाना रहेगा और पैलेट एडिटर पे क्लिक करना रहेगा पैलेट एडिटर पे क्लिक करिए उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हमें न्यू पैलेट पे क्लिक करना है न्यू पैलेट पे क्लिक करते ही आपको सोर्स लोकेशन डिसाइड करनी रहेगी जैसे हम यहाँ पे सोर्स लोकेशन ले रहे हैं डेस्कटॉप यहाँ पे हम कलर पैलेट का नाम देंगे जैसे यहाँ पे हम दे रहे हैं माई कलर यहाँ पे हमने जो भी नाम दिया है और लोकेशन डिसाइड किया वहाँ पे हमारी कलर पैलेट स्टोर होगी अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं सेव टाइप में एक्सएमएल और सेव पे क्लिक करते हैं कलर पैलेट सेव हो गई अभी हम ओपन का सिंबल दिख रहा है उस पर क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने सेव की थी वो लोकेशन सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप और हमारी जो कलर पैलेट का नेम था जैसे माई कलर था उस पर क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे कलर पैलेट ओपन हो गई अभी ब्लैंक है हमें कलर ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कलर का ऑप्शन दिया है उस पर क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का सिलेक्ट कलर का बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको जो भी कलर सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कीजिए जैसे हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर रहे हैं ऐड टू पैलेट पे क्लिक करोगे तो कलर पैलेट में ऐड हो जाएगा उसी तरह से आप अदर कलर सिलेक्ट करके वन बाय वन सारे के सारे कलर्स आपके कलर पैलेट में ऐड कर सकते हो आप देख सकते हो हम यहाँ से मिक्सचर्स में से जाके भी आपको जो भी कलर सेलेक्ट करना है आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो add to colour palette palettes दी है पहले से आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन मेनू में जाके आपको सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट पैलेट सेलेक्ट कर सकते हो आपको यहाँ पे सारी पैलेट्स दिखा रहे हैं उसमें से अगर आपको कोई कलर सेलेक्ट करना है वन बाय वन आप उस पर क्लिक करके एड टू पैलेट पे क्लिक कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ से हम ऐड टू पैलेट पे क्लिक कर रहे हैं तो हमने जो जो कलर सेलेक्ट किए वो ऑटोमेटिकली पैलेट में ऐड होते जा रहे हैं इस तरह से हम अपने चॉइस के कलर पैलेट्स बना सकते हैं और अपने पसंद के कलर सेलेक्ट करके पैलेट में ऐड कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ से कलर पैलेट में ये कलर सेलेक्ट करके हम ऐड कर रहे हैं आप देख सकते हो हमने यहाँ पर कलर पैलेट में सारे कलर्स ऐड कर दिए अभी हम ओके पे क्लिक करेंगे हमने जो कलर सेलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए हमने कलर्स ऐड कर लिए अभी हम ओके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ओके पे क्लिक कीजिए अभी हमें कलर पैलेट देखनी है तो हम विंडो मेन्यू में जाएंगे विंडो मेन्यू में क्लिक कीजिए और उसमें कलर पैलेट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए इसमें आपको यहाँ दिया है open palettes open palettes option पे क्लिक कीजिए आपकी पैलेट जहाँ है वो लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जैसे हमारी डेस्कटॉप पे है और पैलेट का नाम माय कलर उस पर क्लिक कीजिए और ओपन पे क्लिक कीजिए आप देख सकते हो आपकी कलर पैलेट जो आपने बनाई थी वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं अगर आपको अदर वाली कलर पैलेट नीचे आप उसको निकाल के रिमूव भी कर सकते हो क्लोज पर क्लिक करोगे तो वो निकल जाएगी इस तरह से कलर पैलेट ऐड करते हैं थैंक यू